Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Ahora sí te descalabro los cachetes! ¡Au! Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Ahora sí te descalabro los cachetes! ¡Au! Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. ¡Oh, no! ¡Ahora sí te descalabro los cachetes! ¡Au! Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Ahora sí te descalabro los cachetes! ¡Au! Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? Uno, músicas os cachetines. Au! Mauri, vai voltar o ninho. Eu não volto ao ninho. Vamos terminar isto agora. Uno, músicas escalaram os cachetes. Au! Mauri, vai voltar o ninho. Eu não volto ao ninho. Vamos terminar meu agora os catinos! Au! Vamos relembrar o ninho! Relembrar o ninho! Ou nessas olhando isto, meu avó? Ou não! Nós interessaram os catinos! Au! Vamos relembrar o ninho! Relembrar o ninho! Ou nessas olhando isto, meu avó? Ou não! Nós interessaram os catinos! Au! muchos individuos de verdad. Uno, dos y todos como unos cachetes. ¡Au! ¡Au! ¡Deja montar a un niño! ¡Deja montar a un niño! Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Ahora sí te descalabro los cachetes! ¡Au! Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Ahora sí te descalabro los cachetes! ¡Au! Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. No, ¿Estás olvidando esto, ¿verdad? the police are Women, visitors, always objectives. Oh, oh, no, no, Thank you. Thank you.